Saluton eh, kaj bonvenon al nova episodio. Ki vi povas vidi la vetero estas belega kaj mi estas eh, en la Orienta Parko, Oster Park por praktiki mian kunfuon kaj do poste mi meditos kun vi. Do restu kun ni, kun meditu kun ni dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro el gazeta articolo la esperantisto kiu aperis en la frua iaroide la lingvo nome en la iaro mil occent naudec quin. Gi trovigias en pagio ducent dec uno. Cai turno punto de la frua historio de la Esperanto movado. Ni cutimis iam suffice al malfacilagioi cae al batoi de la sorto. Ni ne perdas la esperon, cae ni tute necessos laboradi cae daurigadi nian aferon. Sed, la nea tendita bato te vigas nin, vole ne vole, interrompi por quelque da monatoi la Eldonadon de nia gazeto. Gis ni tute ordigos la aferon. Niai i volu pardoni al ni ci interrompon, ne dependantan de nia volo. Post tri kvar monatoi, nia gazeto de nove aperos, eble sub shangita formo, titolo au loco de Eldonado, risponde alla metota i postulo de la censuro, cae niai abonantoi ricevos tiam per unu foio ciuin numeroin por la interrompita tempo. Cara e subtenanto e cara e amico e della medito serio, do che il foie al venas, ne attendita i batoi, chiu de vigas interrompi nian agadon. Do en citiu o caso al Zamenhof labato venis fare de la censuro cai felice in multa e de la mondo censuro ne plu gravas au ech existas se da parte al tio mi vola sin viti nin cum mediti sur la aliro de Zamenhof reagi post la neattendita bato do li ne plendas li acceptas la baton malgrau vole do facte li ne shatas cin kai la caoson ki un la bato causis li intensas ordigi do ordigi forigi caoson post bato mi pensas che citiu aliro estas tre trafa dumnia covima epoco. Dancon provia atento, gis morcau, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.